我们现在在 Mozilla 呃神秘二零一三的现场，然后我们现在呃要访问到 Mozilla e 的 Savantis。那下午的那个 section 啊，你是听了哪一场 s e c t i o n m o z 呃关于 security 跟 privacy，然后呃 Mozilla 未来可以做什么样的事情？然后现在进入 user 的 privacy 这一场的那个 session 呢，你们进行的方式大概是怎么样？呃，有三位 host host speaker，然后他借由发问的方式，然后来呃问我们说，在未来十年之内，关于呃 privacy 的问题，然后你最最害怕的噩梦是什么？啊，然后接下来我们呃想一些有趣的一些问，有一些有趣的一些答案。那接下来呢？ 呃，又焦急又请我们再去发小说遇到关于这样子、的这样子的噩梦或成真的话，那我们会、我们会有什么方法可以去解决这样子？的？哦，听起来蛮刺激的。那你们听到，那你呃之前听到的，你觉得最呃印象深刻的噩梦大概是什么样？最深、印象最深刻的噩梦，可能就算是呃，假设未来的那种 sensor network 后它如果变成非常呃。 的话，就是呃，随处不在的 sensor 的话，那也许有一天美国的 NSA 然后会在你呃上上完厕所之后，然后就是你尿尿完的时候，然后跟你讲说，哎，谁谁谁可能要多注意你的身体健康喽，然后你可能需要呃要多要多喝水，多吃一些健康的一些东西，然后这个对大家来说，在 p r i v 来说是一个非常可怕的。还有其他的噩梦吗？刚刚听起来这个好像还不错哎。 <laughs> 还有一些像是呃，像是如果呃一些大公司啊，就是说云端的一些公司啊，然后个人资料全部存在上面，然后结果有一天他被害了，然后我们所有的资料全部移出去或者是说有一天呃政府要求呃你要投票的时候，我们需要有 Facebook 的账号，然后在 Facebook 上面投票，其实对我们来说都是很大的梦。OK，那呃最后你们大概怎么结束这个？呃，我们想了一些一些。 然后去解决这些问题，那其中有一些呃有些解决方式还蛮疯狂的，比如说可能想说呃我们是不是可以随身随身携带那种随身型的呃电子脉冲装置 EMP， <laughs> 所以呢 sensor 它它要 sense 你的时候，然后就发出电子脉冲，然后把这些 sensor 全部给摧毁。 <laughs> 那这当然是有点激进。那那我们还有想过一些其他的一些问题，像说呃一些一些方式，例如说像我们可以带带呃一些那种呃。 金属屏蔽帽，然后把你的那些想法，或者是你身体会发出的资讯，把它把它遮蔽掉。万磁王，对，是万磁王。 <laughs> 那我们还，或者是说，呃，我们有一些有一些行动的装置，然后可以把我们身体发出来的那些讯号，然后去把它呃加入一些呃混乱的讯息，然后让让这些 sensor 它没有办法去 sense 到呃我们真正的那些讯号。所以，我们如果是不希望关于我们个人的一些一些。 可以被 sensor sense 到的一条讯息，不想让它泄露出去的话，那我们就用这些 s c r a p b e r 然后把，然后去把我们的 m 的 s s 把它回听听起来好像是就是只是阻断那些有可能阻断的讯息不被拦截，那已经，譬如说我们不得不提供的资讯，那些呃资讯外泄就就就似乎好像没有任何解决方案了。 当然还有很多其他的方，很多其他的一些解决方案那呃，我觉得其实呃还有很多天马行空的一些想法。那我觉得当然最重要的其实是说有些方案的健康呃到底是核心还是不心。就最重要的是大家在这个呃思考的那个积极努力的过程，里面，然后大家的天马行空去发现一些东西，然后去希望大家能够更趋用起来。谢谢。谢谢 Savantis。对，好精彩。